Молодцы, давайте. <laughs> manzamani yoshlar daftarga charchab yuvib qo'ygan bo'lsin kimlardan chopchap qallatlab qolganlarim ham ko'rinib qolibdi hozir asosiy kuch istihoda bo'lyapti bu yoqdan bu yoqqa qarab kelyapmiz faqat televizorda ko'rardik sizni orzu qilardik mana alloh nasib qilgan ekan endi bizomiz mani umrim sizlar bilan bog'liq mani baxtim saodatim sizlarga baxtlari saodatlaringdan bilan bor oldin qayerda o'ynardinglar oldin mana bu yerda bitta temirga o'ynaydik ha endi ko'p narsa bo'ladi ko'p narsa bo'ladi kayfiyatlari yaxshimi mana bugun chirchiqqa kelganimizda masalasi mana farzandlarimga maktabgacha ta'lim ko'proq qurish eng katta narsa uylar qurish yo'llar svet ishchi joy ko'proq shular bo'yicha mana juda katta rejalar qabul qildik man o'ylayman o'zlaring sezasizlar baribir o'zgarish bo'ladi domga kelishlarini hech kim bilmaganligi uchun bu tarafdan kirib o'tdilar birinchi ikkita dom boshlandi mana bugun bizlarni domga o'tishdi nimalar qurilar ha nima qurishmoqchi bolalar o'ynay joy keyin undan keyin sport zarg'urlangan quvonchli hayot ham qozog'imiz kerak qozoq bo'lgan joyda baraka uxlagan joyda xudoni o'zi inomini marhamatini barakasini man qayerda ishlamasam hamma vaqt birinchi mehnatdan turib tozalik tozalik tozalik tozalashimiz buni qilsa bo'ladi odamlar borku odamlarga munosib o'zini uyini oldiga yig'ishtirib uyingni oldiga daraxt ekkin deyish kerak to'g'ri davlatga bo'lgan davlatga bog'liq masalalar lekin xalqni o'ziga bog'liq masalalar ularni o'zlari ham harakat qilish kerak qaynoq mehnat yoqda ketyapti nima deydi porloq yulduz sovxozida shunaqa bo'ladi deb o'ylamadik bizlar domimizni oldida o'n uchta turamizda bizlar mashinadan yozda manda ha balam ehtiyot mashina kelyapti ehtiyot na velosiped haydayalardi na samokat uchalardi endi hozir yaxshi bo'lib qoldi mashinalar bu chiqadi qilashayotganmiz mashina kirmaydigan qoldi alohida qildi kichkinalarni o'yinga zo'r bo'ldi baraka topsin e navaram oyi man dadajonga xat yozdim xat yozdim assalomu alaykum oting kim sani Ezaza. Ezaza. Sen xat yozdingmi? Ha, prezident dadajonimizga xat yozib bordim. Mashinalar orasida velosiped, samokat ucha olmasdik. O'shanga men rahmat aytib xat yozib bordim. Mana siqqina non shabchilarga. Juda. o'zlari shirin shuning uchun nonlari ham shirin chiqqan non latte qo'yishadimi shunga qachon ko'rsatasiz ko'rsatamiz xudo xohlasa o'zbekistonda yigirma to'rtdanmi hamma joydan tekshirdim